NTT dan Timor Leste. Kalau ke sini kemana? Kita bisa ke sini. Renatinho? kan kalau di Geopur kan ada tuliskan SCO border post winter Meadows of our Ya kau bikin salah syuting lah Okay, lepas dulu Mana tulisannya? Oh sana. Kita foto situ ya. Ini ini kita 8 jam dari Kupang hanya untuk pergi foto-foto di di sini. Terus kalau masuk gimana? Hmm? bisa masuk ya? Terus bisa masuk. Oh, jam 2. Masih jam 2 ya? Jam 2 baru buka? The first border marker bed. Kenapa nak boleh tak? Iya. Siapa bina Through the fields of our hearts, feelings not always keeping us close, but it's strange now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. A hundred and seven.